好，今天我们要展示的是云端点餐系统。那我们今天一样利用 Moduno 的 Sensor Ball，呃，再加上他们的 WiFi 模组，那另外再搭配一个 LCD 显示器。那这样子呢，顾客就可以利用这套系统呢，哦，直接把他们想要点的餐点呢送到云端上面去。那在厨房里面的厨师们呢，哦，就可以利用这个云端上面的资料来对顾客的菜单做处理。 那我们现在呢，就来展示一遍如何操作。那首先呢，哦，使用者可以利用这个可变电阻的滑杆来选择自己想要点的餐点。那在确定之后呢，就可以按下这个 sensor 显 r 屏上面的红色按钮。那这个时候呢，哦，这个 WiFi 模组就会把这个资料啊，顾客想要点的餐点呢，送到云端上面。那我们现在就来看一下哈。 啊，拿前面一点，好，好，我们现在点一个哦，猪肉烧麦，确定，我们可以看到哦，云端资料上面多了一笔，那我们再点一个另外一一道菜哈，哦，我们来点一个鸡汤好了，一样按确定。 好，那我们可以看到哈，我们的第七桌哈，刚刚新增了一个猪肉烧麦跟一个鸡汤。好，那这就是今天的云端点餐系统。那我们今天的介绍就到这边，谢谢。